Thank you. guys ini sekarang mau bikin video tiktok rame-rame gini ya Dia gini dia ada ungunya baru ada gini baca terus ya Oke, kita nikmatin aja 5 menit ya. Ayo, ayo. Informasi, informasi, mau informasi. Ini aja. latihan dulu ya. ya abang jago sorry bang jago terus ya bang jago หนึ่งห้า apa-apa bentar di sana kalau aku kan pulang sore mbak yuk yuk yuk hmm. yuk ada minuman paling secret kayak gitu soalnya ini mah yang jaga bukan Indonesia nama satu itu. guys, jadi ini adalah toko Indo Gold Star ya. Di sini bukan hanya mengirimkan kardus ke Indonesia, tapi di sini juga kita bisa membeli produk-produk yang bukan hanya produk Indonesia, tapi dari Thailand, Vietnam, Filipina juga di sini semuanya lengkap. Walaupun tempatnya nggak terlalu besar, jadi ini seperti minimarket. Oke, okay, thank you banget yang itu temboknya CKS tuh guys kita sekarang mau lanjut ke CKS deket oh, pengen perawatan rambut banget oh, eh, hati-hati yuk anak yang ketinggalan beli guys kita sebenarnya bukan liburan ya Uhum.